მოგზაურობას მეგობრებო, მე ვარ ბო და დღეს მოვაპირებ გადავიღო ვიდეო სახელწოდებით თევზაობა, ასევე დღეს არის შმაგი კვარაცხელიას და ბადეფის დღე. ეხა წავალ ვიბანავებ, ანსას მოჩავიცმო და შევუდგებით საქმეს. ადიოს. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა მივდივართ შმაგი კვარაცხელიას სახში, უნდა მივუწოთ დაბადების დღე და წავედით. მომყევი გელა. გოშმივდივართ შმაგის დაბადების დღე. ეს არის მეგობრებო, აუ, თმა დაიწყო რა. მინდის ხელს არ გიწყობ სამწუხაროდ. ეხლა შევიპარებით შმაგი კვარაცხელიას სახში და აა მივუწოთ დაბადების დღე ამ ადამიანს. Чума, чума трачезна. Kwa kali sep sep sep დარი დარი მაგრამ ის ეს ძიარი დარი შენ ნახე შენ წავიდეთ э, მართალია წვიმს მაგრამ ამის და მიუხედავად ჩვენ მაინც უნდა წავიდეთ უნდა დავიჭიროთ სამი ჭია თუ ოთხი დავიჭიროთ კიდევ უკეთესი და ვეცდებით რომ დავიჭიროთ ერთი ღორჯო და ერთი ფირტუაია <laughs> შევწვავთ და წავა გუგუნ ე ეს არის მათ არიცით ბარია ეგრე წოდებული და ეხა ჭირდება ჭია Thank you. მეგობრებს. ეს ჭამე გუშინხანიც. ოქში დაძა. ეს არის მეგობრებო ჭია. რანუ სატყუ არა ეგრეთ წოდებული თევზისთვის. ხორჯო. ხორჯო. ეხა გვინდა ეს ამას საკმაოდ დაუჭერთ და მე მე მერთო ჩემო კვერცხი. მერთო ჩემო კვერცხი. კვერცხი. ვაკ. ო, რამე ხო? ამჭიკით э, დავლოცო ჩემი იუბილეარი. გელა ეს აი და მოიტანე ძმა. გამაზები <laughs> მეგობრებო როგორც უკვე ხედავთ ჩვენ მზად ვარ და უნდა დავიჭიროთ სამი ღორჯო და ერთი ფირტვაია სპიჩკა დავა შმაგი თუ დავიჭირეთ უნდა შევწოთ ჩვენი შმაგი დროზე ჩხომი არ დათევზი გელა ერთი ორი სიტყვა რამდენი თევზი მოვა ერთჭიაზე სამი <laughs> ერთჭიაზე так მინიმუმ მოვა ხუთი ღორჯო <laughs> ხელია მგვინდა ასანტი და ყარცა ყარცა წავედით მეგობრებო დინარე ჭანისყალი ჩვენი ბოლო გაჩერება ეს არის ჩვენი ცუდილე ცუდილე ანუ ეგრეთ წოდებული წყარო იმას არიცი ეს არის ჭიქა უნდა ამაიღოს კალი და უნდა დალიო უმ აგიდა ნატურალურ აკროლაკროლას რუანდელდება შენი შეული თუ გაქცივი და გემრიელი წურგელე წყალი და ლეული და ძალიან ცუდი ამინდია გელა დგას ეხა ის უკავია კერსახოცი <laughs> კამერაზეა გადაფარებული აი წავედი მოკლედ რა მეგობრებო ჭია დაგვრჩა რა სამწუხარო სახში და ეხა უნდა ვითამაშოთ ჯეირანი და ვინ წავა სახში და ვინ მოიტან ჭიას ვინ წააგებს მას მოაქ ჭია სახში მიდის და ჯეირანი ჩაჩა ჯეირანი აი წადი წადი აი სამამდეო სამამდე ჯეირანი ჯეირანი ჯეირანი აა ჯეირანი ჯეირანი აე მოიგო ბუჯა ანაწევრებ ჭიას შუაზე და დამიფიქსირე ჭია, ჭია ხელა. რაკეტან ერთი, რაკეტან ორი. ზათ არის, ზათ, წავედით. ეხა გვინდა ძმაო, ბორჯო რა, ერთი ბორჯო და ეგ. თევზაობას რა, ასლი არა აქ. თევზა ფეოდალობას აზრი არ აქვს. კარგი ამბო. აი სამთარია რა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ დავიჭიროთ რაკებას კიბოია თუ ხაჭაჭი. ხაჭაჭია, მეგრულად ქვია ხაჭაჭი. წავიდა ნადირობა ხაჭაჭია. ლუკას დაეკარგა ხასიათი. <laughs> გაბრაზებული. ნიგოზი გვინდა, ნიგოზი. აგერ. და ვაშ მაგი გატეხე. გატეხე. 1 2 3 იჩი. Oh, რა ხდება ბიჭები? ოო, იპოვეთ! აგა! ბრავო! ყურებელს აჩვენე ბიჭო. ყურებელი აგეთაცო. ოხ, ში. აგერ მეგობრებო, ჩვენი მეორე ნადავლი. მეგობრებო, ორივე მე დავიჭირე. ნერწყი მომადგა პირზე და ჩვენი მონადირე ბიჭი, ბაბუამისი მონადირე კაცი იყო, მამამისი მონადირეა და თვითონაც ამგზას დაუდგა ამგზას დაუდგა და ნადავლი ამ კაცის დამსახურები დაუჭიდეთ სიმონ და შევწვავთ აბოხნას ხო? კი და გავძღებით გავძღებით გავსკდებით ხო დავადოთ ამას რომ არ გაიწეს დამპალი აუ გუგუნი აუში მაგარი ვინადირეთ რა დღეს თევზაობა არა მაგრამ ნადირობა მაგარი იყო მეგობრებო, მოკლედ, ზათ არის ჩვენი საჭმელი დელიკატესი. გვაქვს მენიუში კიბორჩხალას ფეხები. ჩიტის ძე გვაკლია მარტო. და ჩიცას ვობზენვით ახლა და. მმ. გამფეთ. აუ, აი ფიჭა ჩემო. მაგალიას ნეწყვი მოადგა. სულ გვაქვს სამი ფეხი. გელას არ დაუტოვოთ. აა! ერთი, ორი, სამი. ოო! შენი! ბრავო, შაგი! მოდა დრე ბიჭი ვარდა. გაგორა მეგობრებო ნუ ცოტა ისეთი სიტუაცია რა დათუნა მესხია მიდის სახში დათუნა დაგაჯან გიჩი სასამართლოში შეხვდები შვიდობით არ ნახვამდი იმზე მზის ხივით მოფენილს რა შორი გზა სახლამდის წამია წუთი სოფელი შვიდობით არ ნახვამდის იმზე მზის მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი ლაკ. ბოი, მომალჩო ხოდრათ. ზნობოს. ახლა გიმინეთ გასო. მე ახლა თუ იქ. სადიკ.